Saya bawakan doa yang pernah saya sampaikan Anda punya kesempatan untuk menulis Ada satu doa dibaca satu kali dalam satu hari pagi Boleh habis subuh Kemudian satu kali habis maghrib Boleh juga sebelum maghrib tidak jadi masalah Tapi barang siapa yang membaca doa ini di pagi-pagi hari dia telah melunaskan syukur harinya Bapak Ibu setiap hari kita dapat nikmat segala macam nikmat belum mampu kita syukuri betul ada satu doa insyaallah dalam doa ini kita sanggup dan lunaskan bayar syukur kita setiap hari Karena nikmat segitu banyak ada yang kita masih ingat ada yang kita tidak bisa ingat ada yang kita bisa sebutkan ada yang tidak bisa kita sebutkan lewat doa ini akan menguasai semua nikmat kita membayar syukur nikmat barang siapa kata Rasulullah barang siapa yang membaca doa ini di pagi hari dia telah melunaskan syukur harinya barang siapa yang membaca doa ini di malam hari dia telah membayar dan melunaskan syukur malam harinya berarti pagi hari atau malam hari kita bisa membayar doa atau membayar syukur kita kepada Allah SWT supaya insya Allah lama-lama menjadi hamba yang bersyukur doanya kira-kira jelas jelas bahasa Arab sama bahasa Indonesia ni ya? yang tidak bisa lihat beli kacamata dan saya jual kacamata kalau ada yang mau beli boleh Allahumma cuba perhatiin yang warna merah itu saya sengaja jadikan warna merah karena di pagi hari beda sama bacaannya di sore hari saya bacain Allahumma ikutin saya ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر سبحان الله بابا إبو دعائني من ملور بياسة دهشان أستاذ فاروق أرتينيا Kemudian kalau dibaca di sore hari diganti ma asbaha bi dijadikan Allahumma ma amsa bi. Sudah jelas? Belum selesai tulisannya? Sudah muazzam belum? Soalnya kelamaan ini. Untuk baca doa ini boleh habis salat subuh dan boleh habis salat asar atau habis salat maghrib. Mana saja boleh kalau sudah masuk waktu sore hari. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر Terus yang kedua Ya tulis bahasa latinnya saja Tuliskan bahasa latinnya saja Ya saya akan bacakan sekali Tuliskan bahasa latinnya Allahumma Tulis ya bahasa latinnya ya Nanti biar bisa anda baca Daripada tulis bahasa Arab nanti salah baca Allahumma Ma asbaha Bi Min ni'matin Au bi ahadin Min khalqika Faminka وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر Terus kalau sore hari diganti Allahumma ma asbaha bi jadi Allahumma ma amsa bi. Kemudian Doa ini sangat sederhana Tapi dari sisi makna sangat luar biasa Doa yang kedua Dari sisi doa sangat singkat Tapi dari sisi makna sangat luar biasa Allahumma Inni As'aluka Al-afwa Wal-afiyah في الدنيا والآخرة boleh dihafal ini boleh dibaca sekali habis subuh dan sekali habis asar atau habis maghrib Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal akhirah. Kalau bapa ibu membaca doa ini di rumah bersama anak-anak dan keluarga di rumah, boleh seorang yang memimpin kita membaca Allahumma inna bukan ini, Ya, karena di sini ramai orang jadi dirubahkan menjadi banyak Allahumma inna nas'aluka. aluka sisanya sama saja Allahumma inna nas'aluka ada orang bapak ibu yang suka baca sekalian dia membayangkan atau meninat nawaitu untuk orang tuanya, untuk anaknya saudaranya keluarganya boleh Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal akhirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang datang meminta doa Ya Rasulullah berikan kepada aku doa tapi doa yang melengkapi seluruh jadi dia ingin bahagia dapat pemaafan dapat ampunan dapat keselamatan dunia akhirat Rasul menjawab salillahal afiyah memohon kepada Allah afiat bentuknya salillah al-afiyah ini doanya dalam doa ini anda mendapatkan dunia dan akhirat Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah seterusnya ini doa boleh sebenarnya habis makan boleh habis angkat kepala dari ruku' ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari hadis ini riwayat Imam Bukhari ini boleh dibaca sesudah berdiri dari ruku' sudah i'tidal sami'allahu mihamdu rabbana walakalham boleh juga dibaca Misal habis makan, habis minum karena habis makan minum kan kita bilang alhamdulillah kan? Habis bersin kita bilang alhamdulillah. Jadi boleh anda melanjuti alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ada riwayat lain ditambah dengan ini mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ini doa sangat luar biasa manfaatnya sangat diagungkan oleh malaika dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan kepada seorang sahabat yang telah membaca doa ini saya melihat ribuan malaika yang meribut menuliskan doa sakin agungnya doa ini Alhamdulillahi hamdan kathiran Jadi anda begitu selesai ruku' Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal ham Hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan fihi Boleh ditambah Mubarakan alaihi Kama yuhibbu Rabbuna Wa yardha Seterusnya uh, Mana baknya ini Salah ketik ya belum tulis doa tadi ya astaghfirullah taubat taubat taubat ini baru hapinya bermanfaat daripada foto sama saya foto aja doanya cek cek foto jelaskan foto ini dari mana mana bisa di foto Nanti juga minta bantuan Sunda Kelapa dikopikan flash disknya. bawa flash disknya atau bawa uh, ini bisa dikopi, dibindahin silahkan boleh. Tinggal bayar lima rial dah bapa cukup. Alhamdulillahi hamdan sama-sama. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى باتين ارتينيا استاذ فاروق سكارا بوجي من يا بوجي الله بوجي بوجي